Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə noxud şorbasının pişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Mən əvvəlcədən bütün məmulatlarımızı hazırlamışam. 150-200 qram qədərində çəkilmiş ətə zövqə görə duz, istiot vurub, baxın bu cür kürələr şəklində hazırlamışam. Kiçik küftələr şəklində hazırlamışam. Zövqə görə duz və qırmızı pul biberdən istifadə edəcəyik. Noxud Bir stəkan, axşamdan onu da demək istəyirəm ki, mən islatmışam ki, çox asan qaynasın və tez bişsin. Bir orta ölçüdə kartof, xırda doğranmış şəkildə, yumru düyü yarım stəkan yuyub hazırlamışam. Bir orta ölçüdə kök, zövqə görə göyərtidən istifadə edəcəyik. Xırda doğranmış bir orta ölçülü soğandan və bir və yaxud iki orta ölçülü pomidoru xırda-xırda doğranmış şəkildə istifadə edəcəyik. Əvvəlcədən qazana kərə yağı əlavə edirik. Və soğanı əlavə edib yaxşıca qızardırıb. Soğanımız qovruldu. Pomidoru əlavə edirik. İki-üç dəqiqə sonra noxudu. Və kökü əlavə edirik. Üzərinə 1 litr yarım su əlavə edib qaynamağa buraxırıq. Gördüyünüz kimi su artıq qaynara düşür. Zövqə görə duz və qırmızı pul bibəri əlavə etdikdən sonra hazırladığımız xırda küftələri də qazana əlavə edirik. Gördüyünüz kimi əmələ gələn kəfləri təmizləyirik. Düyünü əlavə edirik və doğradığımız kartofları əlavə edirik. Hardasa 15-20 dəqiqəyə bişməyə qoyuruq. Artıq yeməyimiz hazırdır. İndi isə servis edəcəyik. Kartofu, kökü, bütün tərəvəzlər pişib, ət də pişmişdir. Müzik Əziz izləyicilərim, Siz də bişirib afiyətlə yeyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək. Müzik